सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था अभी तो कोई नहीं पूछता पहले पूछते थे सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था इसका मतलब क्या सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था मतलब सुबह सुबह क्या भरा था यहाँ मन में तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने कौन से थॉट क्रिएट की वो मेरे सारे दिन पर प्रभाव डालने वाली हैं इसीलिए पहले कहा जाता था कि सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था मतलब मन में क्या देखा था कौन से संकल्प से अपने दिन की शुरुआत की थी अब जब हम फ़ोन उठा लेंगे सुबह सुबह तो हम फ़ोन पे क्या देखेंगे हम फ़ोन पे दुनिया में क्या हो रहा है वो देखेंगे तो जितना हम सुबह सुबह दुनिया को देखेंगे तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम कर रहे हैं और जितना हम सुबह सुबह दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारी स्थिति वैसी ही होती जाएगी जितना दुनिया की हालत है इस समय ये एक बात हमेशा याद रखनी है जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे वो ही हम बनेंगे क्योंकि जो हम देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं वो अंदर फिट हो जाता है और उसी से हमारी सोच चलती है इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ो अच्छे से याद हो जाएगा लेकिन आज हमारे पास अखबार है टीवी है फ़ोन है जहाँ सारा दिन मैसेजेस आते रहते हैं ये बातें अंदर जाती रही हैं कोई भी किसी का मज़ाक उड़ा रहा है कोई किसी की निंदा कर रहा है हम देखते जाते हैं देखते जाते हैं जब वो अंदर भर जाता है थोड़े टाइम बाद वो हमारे संस्कार और स्वभाव में आना स्टार्ट हो जाता है बहुत ध्यान से जैसे हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना कि ये खाना है ये नहीं खाना है ऐसे है तो जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसका भी व्रत करने की ज़रूरत है जो बनना नहीं चाहते वो पढ़ना सुनना देखना नहीं जो बनना चाहते हैं वो सुनना पढ़ना और देखना है हमें देखे बिना भी बहुत बार पता होता है कि वो किस तरह का मैसेज है तो बिना पढ़े देखे सुने डिलीट करने की प्रैक्टिस करनी है और कोई भी ऐसी चीज़ फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करनी जो किसी दूसरे के जीवन को दूषित करे नहीं तो हमारा कर्म बन जाता है समाज को दूषित करना और हमें पता भी नहीं होता कि ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि सभी ये कर रहे हैं ये भी बहुत डीप कर्मा बनता है हम कौन सी एनर्जी समाज में फैलाते हैं अगर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देखना पढ़ना सुनना बंद कर देंगे लोग हमें भेजना बंद कर देंगे अपना बहुत ध्यान रखना है